Всем добрый день. Реформы в Украине есть и очень активные. И я могу доказать вам на примере межфракционного объединения «Равные возможности» то, что касается равных прав и возможностей и гендерной политики в Украине. В этом созыве, а это уже два с половиной года, 12% женщин – это самое большое количество Э, за всю историю независимости Украины – это женщины. Э, в этом созыве было создано междуфракционное объединение «Равные возможности», в которое входят 70 депутатов с разных партий и фракций, которые занимаются политикой гендера. Мы объединились для того, чтобы принимать как законы, так и продвигать в исполнительной власти вопросы равных прав и возможностей. Впервые в истории Украины, благодаря нашим усилиям, был назначен уполномоченный с равных прав и возможностей. Были приняты законы о политическом участии женщин по квотам. Э, был э, принят закон об образовании, в который внесены в компетенции учащихся обязательное знание равных прав и возможностей. При депутатской этой группе э, работает эм, 230 общественных организаций Украины, которые занимаются вопросами равных прав и возможностей. И именно общественная организация Евгения Луценко такая обратила внимание на альтернативном отчете Седама, что в Украине существует эта проблема запрещенных профессий. Что было сделано за полгода? Это было в декабре. Начиная с января мы активно начали, э, как депутаты и депутатки, э, непосредственную работу с исполнительной властью. Дело в том, что в законодательстве Украины нет прямой нормы, которая запрещает э, профессии для женщин. Э, и Конституция, и Трудовой кодекс, э, и закон о равных правах и возможностях, который существует в Украине, э, принят в 2005 году, они гарантируют в Украине равные права, в том числе и трудовые для мужчин и женщин. Но, к сожалению, есть подзаконный акт, это приказ Министерства здравоохранения от 1993 года, в котором есть перечень тяжелых работ с вредными небезопасными условиями труда, в которых запрещается использование женского труда. И их 450. Но самое интересное, среди там тяжелых работ, которые касаются шахты, металлургии и так далее – есть э, вещи, которые совершенно уникальны. Запрещена работа женщин в э, фармацевтической промышленности. Ну, вы все прекрасно знаете, что фармацевтика – это женская работа. Запрещена работа э, продавцов в ночное время. Э, вопрос, как бы, а кто сидит в супермаркетах э, на, в ночное время? Это женщины. Э, запрещена, э, например, э, профессия водителя автобуса – Э, поезда метро. И когда я задавала вопрос, а почему именно поезд метро запрещен, э, как бы женщина, почему запрещено ей водить, э, ответ был уникален, потому что женщина, она как бы не такая внимательная, как мужчина. Мотивация этих <laughs> запретов, они, конечно, является якобы защита здоровья женщин, но дело в том, что Э, в самом деле это все-таки стереотипы. Так как мы не можем влиять через закон на сегодняшний день, потому что нет прямого закона, мы стали активно вести э, публичную дискуссию с, э, с исполнительной властью с министерствами, министерства здравоохранения, министерства социальной политики. Кроме этого, благодаря нашим донорам у нас в Украине мы провели акцию Э, не жіноча справа «Not ну, on women job», когда попросили молодых художников изобразить, э, как они видят запрещенные профессии. Я вот кому интересно покажу. Это очень стильное, очень интересное. И эту выставку в парламенте у нас открывала Мадлен Обрат. Э, и мы ее э, возим по, по Украине и рассказываем об этой проблеме, потому что ведь женщины, э, ну, многие не знают о том, что они работают в сельском хозяйстве, а по закону это запрещено им в сельском хозяйстве работать, потому что они не могут работать в садоводчестве, они не могут снимать яблоки с дерева. И этот перечень, он есть из 450 запрещенных профессий. На сегодняшний день ситуация следующая. Буквально в самолете я получила уже летя в Варшаву, Варшаву, что последнее министерство, которое как бы потому что этот приказ, чтобы его отменить, э, надо, чтобы согласовали все министерства. Министерство социальной политики подписало, и я надеюсь, что до конца месяца, может быть, э, э, следующего этот э, приказ будет отменен в Украине, и мы покончим с этим. <laughs> Полгода активной работы публичной дало возможность дойти до, до какого-то логического конца. Поэтому я думаю, что все возможно, если этим только напрямую заниматься.